Hello! Dito tayo ngayon sa Riyadh International Airport at uh, ngayon is pa ah, uwi ako ngayon ng Pilipinas uh, ngayon kasi is uh, ano ako ng exit ko at uh, eh, kasi ngayon is ang nasakyan kong aeroplano is pabarin stopover ako ng babarin at uh, one hour layover tapos of Barreto, Philippines ngayon eh medyo ano na tayo rito pahinga eh alas 6 pa yung flight kaya medyo matagal pa pahinga at siya uh, siya tuloy medyo ano rito walang gaan walang gaan ng tao kasama sa bahay na mga Pakistani Pakistani na baglahi Anong oras ba yung ano? Ayun. Hmm. Do do do. siya mamaya na lang bago mag-boarding. Di Thank you. kasamang ano, banglahe. Mag magkakadikit. Mga 15 minutes na yung biyahe namin pero dating kami mga alas 7 siguro. Ipagkinuha sa Lasheteris naman doon. Kayo doon ang manaba. Nai, ano, nai, apos. حول أنفكم وأذنكم وكل التسويق بشكل طبيعي تأكدوا من وضع كماماتكم جيدا قبل المباشرة بمساعدة الآخرين في حال تصاعد الدخان في المقصورة سوف تقودكم الإشارات الضوئية على الأرض نحو المخارج هناك ثمانية مخارج طوارئ على متن هذا الطائرة اثنان في الأمام واثنان في الخلف وأربعة على الجناح نرجوكم أن تخصصوا بضع لحظات للتعرف على مخرج Gracias. Okay, dito na kami sa dito na kami sa Bahrain. Kala ko video yung inano ko kanina. <laughs> Ano lang pala. Photo. Kaya yun. <laughs> ano pa ulit. Napasok kami rito. Mandatory ang scan. Thank you. Dito na kami. Wala nga pa sa Wala daw ko sa Oo, ang airlines sabi eh. Ano Ganda. ganda. Mm, daan pa kami ng immigration. Ay, uh, yan, nagamitin na lang muna. Ngunit kung kayo naman po ay na-assign sa 22nd floor or the 24th floor, hindi na po Oh, yes! Ngayon, nandito na ako sa quarantine. Okay. Uh, bali, dito ka ang mga uh, government ng OWA. Sa ngayon is okay naman. As of now, maganda ang facilities halos kumpleto may sariling rep may sariling washing machine as tsaka ano parang satisfy naman di, may, baka siguro sa ibang ano is ma, hindi maganda yata yung servings kasi nga yung iba is ano ko is sa uh, Sogo doon yata na ano doon iba doon sila na uh, parang pinaano na quarantine facilities nila ayan ayan yung sariling dining table hmm. tapos ito may sariling rep ayan tapos ito may lavabo kung gusto mo magtimpla ng kape yan tapos may lutuan may rice cooker hindi ko lang alam kung paano luto ay ano to gamitin kasi <clears throat> ano washing machine tapos may mga cabinet cabinet ano oh. lagay ng mga pag ng mga <laughs> ano to eh parang condo na to eh condo may libre na mga <laughs> baso lalagayan <laughs> sa likuran ito pintuan tapos ito naman yung banyo yan medyo nag shower kasi ako okay naman sap na ako tapos, ito yung parang ano li, uh, sa, parang tambayan tambayan diba ang ganda tapos yan yung sa bedroom Tapos ito yung mga cabinet. Gusto mong ano. Yan. May save ano, tagwa ng pera. Diba? Tapos dito, lagay ng mga damit mo. Tapos pagka binuksan mo at tumapat ka, iilaw. Sing. Diba? Diba? Diba? Sarado na natin. At sayang kuryente. Ayan. Tapos may sarili siyang ano <clears throat> balcony. Ayan. Ayan. Balcony yan. Medyo madilim na eh. Kaya ano. sa nasa 24 floor ako 24 floor sa Makati to eh Ilupasig yan eh yan doon Ilupasig oo yan eh, yun yun Yes, sir. Ah, diba? maganda kaso pagka ano tawag dito kapag ka tumatawag ako sa, sa kapag ka naka wifi eh medyo madilim pasok muna tayo rito sa loob ay ang haba ng tayo ano yung uh, data pagka nandito ka sa loob may na hindi makatawag hindi makapag call kaya ano tawag dito is uh, kailangan ko lumabas doon sa balcony doon tumatawag bali ano 7 days kami dito for 5 uh, ah, days tapos in 6 days swab test tapos pagka nag negative ka pwede ka nang umuwi sa 7 days tapos pagka ano pwede ka magpasundo pasundo sa ano sa dun sa pamilya mo yun libre naman ng pagkain dinner ayan o oh. breakfast di, ah, lunch, dinner tatlo kaso ah, nagdala pa rin ako ng ano ng mga ngat-ngat ko rito may, sari, may dala akong ano may hamburger ako tapos may dala akong ah uh, cup noodles tapos may dala akong tinapay <laughs> alam kong ganun hindi ko naman pwedeng bumili kagad mahal din yung bilihin mm, yun bali tatapusin natin yung ano na to ng 7 <laughs> days bago tayo bago ko ma-upload okay samahan niyo ako sa 7 days na yun hanggang sa makauwi okay see ya What's up mga tropa? Ngayon ay oras na ng pagtulog. Uh, tapos na ang day 1 namin. Day 2 na bukas para sa quarantine. at ngayon is uh, tatapusin ko lang muna ang ano na to ang vlog na to at panibagong araw na naman bukas ngayon is 10 na uh, 10 1054 ah 1045 1045 1045 hmm. 1045 kaya mas na para matulog okay Bu bukas bukas naman okay sige paalam see ya time check is 5 5 5.39 is uh, medyo maaga akong nagising eh naninibago pa tsaka ngayon nag, nagtimpla ako ng kape <laughs> nagtimpla ako ng kape ko kasi tumatak kumakalam na yung tiyan ko, nagugutom na ako. Nanap ko yung tinapay ko na dala ko galing Saudi. Yun lang yung kakainin ko muna. Pampano. Palagay, pampal ano, para hindi ko malaman tiyan. Yung, ngayon ang start ulit ng second day. Second day ng quarantine. Yun. Samahin nyo ako ulit para makauwi ng bahay nanonood lang ako ng <laughs> palabas <laughs> mm, tapos ano ganito lang hintay ng pagkain mamayang alas 7 tapos uh, alas 12 tapos alas ano gabi sa gabi naman so yes yan samahan nyo ako hanggang sa muli mamaya na lang ulit See ya. Hello. Uh, ngayon is end of the second day dito sa hotel ng I'm Hotel. At uh, anong oras na ba is what time it is? Uh, wait ha, tinilang tayo ng oras natin yun. Oh. Eh, hey, kumawa ka ng cellphone ko. <laughs> 10.44 so 10.44 na oras na para matulog uh, bukas naman panibagong araw pang third day na bukas tapos fourth day uh, hanggang hanggang linggo pa 5 fifth day okay uh, sige na bukas naman paalam and good night. Have a safe day to everyone. God bless. Bye-bye. Hello, good morning. Uh, this is the third day of the quarantine facilities in the I'm Hotel sa I'm Hotel medyo ang tawag ito maaga ako nagising alas 4 medya kanina. Umianto ko yung alita. nagugutom, nagugutom ako kaya naglabas ako ng kape ko. Pero mamaya alas 7, alas 7, ped, alas 7 yon Magbibigay naman ng pagkain. Oh, shit, mamaya na lang. Samahan niyo ulit ako na sa isang buong araw pang third day tapos fourth day fifth day hanggang fifth day tapos sixth day ano swab test sana maging negative abangan nyo yan okay siya mamaya na lang ulit uh, samahan nyo ako sa dokumento <laughs> pag dokumento ng quarantine nanonood lang ako ng ano ng ng mix wala akong mapanood eh wala akong mapanood na iba eh kaya yun sige paalam mamaya na lang see ya Ngayon, palipas oras muna ako rito sa labas ng balcony na uh, hotel. <laughs> Medyo nagkakape lang ako sa Ay, ay bumaba. Ayan, taka, tuto kami yung baba. Ayan. Bis ang araw, busong maghapon. Dito lang tayo, magtatago sa bundok ibabaw. lakas nito. Yan. Busy pa ngayon. Alas 7 pa yung kainan eh. At ako'y nagkakape muna. Yan. Okay. Hanggang mamaya na lang. Tayo natin yung ano natin yung yung yung ano yung tawag dito ah uh, breakfast okay sige na paalam see ya ang ulam natin ngayon itlog <laughs> adobo tsaka itlog <laughs> okay kainan na muna tayo Kaya na muna tayo. Ha? Kaya na muna tayo. Okay, see ya. Mamaya naman. Ngayon is third day. Uh, ito na yung lunch, ah, lunch, uh, breakfast natin. Kain na lang muna. Okay, see you mamaya na. Paalam! Hello, kagigising ko lang. Lunch time na pala. Kunin natin pagkain natin. Ano bang ulam natin? Hmm. Adobong manik. Okay siya. Kainin na muna natin to. Mamaya naman. Ito yung lunch namin. Okay, see ya. what's up? Uh, ah, ngayon ay dinner time. At, ah, uh, ano na muna natin ang ating pagkain. Ano ang ulam natin? Oh, giniling. Giniling na isda. Kainin na muna natin ito At uh, ah, mami, kain tayo. Mami, kain tayo. what's up guys uh, day 3 and time check is 11 30 uh, 11.22 so oras na para matulog at tapos na ang day 3 day 4 bukas day 4 bukas para sa 4 day quarantine uh, bali 2 days pa para makauwi sana ang maging result is eh, negative para makauwi rin <clears throat> mm. yun hanggang dito na lang muna at bukas naman ulit okay see ya paalam God bless everyone and keep safe bye today is 8.57 fourth day na breakfast na ngayon kunin muna natin ang breakfast fried rice at saka sausage. Okay, kakain na muna ako. Kain na muna ako. Let's go. Okay. It's uh, lunchtime na. At nandito na ang lunch ko. Uh, kulang po ano Kal kaltiretang baka. ng ulam adobong pininyahan <laughs> adobong may gulay okay tara kain na tayo at hanggang kain muna ako kaya na pa ako gutom eh gantit na lang muna mamaya na lang ulit okay sige na paalam siga What's up mga tropa? Ngayon is uh, day 4 uh, ah, Gabi na naman Bukas mag-start na yung day 5 Tapos kinabukasan swab test Sana is maging okay ang lahat Makauwi ng maayos Walang problema Yun uh, Dito lang natapos yung day 4 At uh, ah, tulugan na naman bukas naman na tapusin ng buong araw Okay. See ya. Paalam. Bye-bye. What's up mga tropa? Day 5. Um, good morning. At uh, ngayon is uh, pang day 5 namin. At uh, ngayon is uh, break, eh, break time breakfast na pala break time tuloy breakfast na kunin natin nasa pintuan na okay ang ano ang breakfast silipin natin okay fried rice at chicken fillet at saka fried uh, boiled egg okay tara kumain na tayo nagugutom na ako kanina pa alas 8 na kasi okay mamaya na lang paalam 템포 타요. 갑시다. 자, 매나 tetap mau botok tapi na malilibutan memek si ayam namanya naman thank you what's up mga tropa <laughs> dapat uh, <laughs> ah, ngayon is uh, lunch time Nakakunin na natin yung pagkain. Ano ko ko talaga. Sisilipin ko. inulong manak tsaka yun lang regular rice okay siya kakain na muna ako at mamaya na lang uh, ngayon is a 5 day at la lunch 12, 12.44 uh, p.m. afternoon pala okay uh, sige na mamaya na lang okay see ya hello time check is 7 12 p.m. At uh, ngayon is dinner time. Okay, siya, punta natin yung dinner natin doon sa labas. Samahan niyo ako. Tapos ano to, parang fried na isda. Tapos may konting gulay. Okay. Okay. Sa kakain muna ako at mamaya na lang. Okay, see ya! up mga tropa ngayon is 6th ah, day at uh, kakakuha ko lang ng breakfast ko at uh, ah, 8.45 na ng umaga uh, ito ngayon ang breakfast ko uh, I will oh, fried rice and omelette and corned beef okay so buksan natin ang ilaw pa bago ko pag kumain. Ah. Hmm, ayan. Dito. Eh, tatanong ko kung anong oras yung swab test. So, wala. Ninabutan. Timpla muna ako kape at mamaya na lang ulit. Kakain muna ako. Okay siya. Sige, mamaya na lang. See ya! Nagpa tayo po sa... boxes. Yan, katatapos lang ng swab test. Ano bang label yun? Ito ito. Nalilito ka. <laughs> Hindi ko lang yung level 24 pala. <laughs> Ay, umakit ng mak. <laughs> Di ata yun yung 24. <laughs> It's alright. 24 po. 24 August. Yun, katatapos lang ng swab test. Sakit <laughs> sa ilong. Para ko nga achievement. Pero okay naman. Sana maging, ang result is maging, uh, ang result niya ay maging okay. Kasi, kinakabahan ko. <laughs> Okay, dito na lang muna. Tatanong pala ako. Tatanong ako rin sa baba. Okay, sige na. Balam. Yun. Ah, chinek ko na rin sa email ko. May email din dun yung Red Cross. Doon ko na lang itatrack para malaman kung umano na ba yung swab test. Kung anong result. Doon din na nila i-email yung ano yung result. Ah, sana talaga negative. Negative, negative, negative, negative, negative. kasi hindi ako makatulog ng mga rito nagigising ako ng mga alas 2, alas 3 minsan alauna ako nakakatulog tapos magigising alas 5 ay buhay para akong namamahay tapos masakit sa likod ang higa higa, tulog, higa paulit-ulit hmm. yan sana maging ang result na is maging negative please Lord siya dito na lang muna naghihintay naman kami ng di, uh, ng lunch sana ano kaya ang ulamin namin at ano ang lunch namin okay sige na alam siya hello at uh, ah, 12pm lunch time <laughs> gutom na ako kunin natin pagkain natin ba't hindi nagpunta ron ayan mm-hmm. sir. Kaya pa ako gutom, ma'am, sir. Anong oras na? Una na. Tare. Tabi. Ano ba to? Eh, manek Nam ginataan manek Ginataang manik. Ginataang manuki. Manuki, manuki. Nagugutom na ako. Kakain na muna ako. Wala nang intro ito Kasi ako gutom na gutom na. Ano nang intro-intro? Kakain na ako. Okay, mamaya na lang. See ya! Hello! Dinner time! Kunin ano na namin yung pagkain ko? Silip-silip muna tayo sa bukas. en la pinta natin sisilipin ay sarsyadong isda at rice. Okay. Kain na muna tayo mga guys. Okay, mamaya na lang. Okay. This is uh, pang 5 days pala namin. 5 days kanina swab test at sanay okay ang result bukas para makauwi na maayos okay mamaya na lang what's up mga tropa time check is uh, 12.37 at uh, nakatulog ako <laughs> ay I mean patulog na natulog na talaga ako nakalimutan ako na hindi ko pala na tapos yung hindi ako nakapagpaalam sa day 6 I mean day 5 namin yung day ng swab test uh, ito yung buong araw is yun nasa test lang kami parang normal, normal day lang ngayon bukas sa uh, wait ng result uh, yun sana is uh, negative para makauwi na rin ng bahay sa dito sa amin at uh, yun dito ko na muna tatapusin at uh, bukas naman sa ah, another day wait natin ng result uh, para makauwi na uh, yun samahan nyo ulit ako hanggang bukas at uh, hanggang dito na muna ulit okay paalam see ya what's up mga tropa ngayon is uh, March 10. 10 ba? 10, 10 ba? Oh, March 10. At uh, at uh, 6 8 8 8 8 8 8 10 ng umaga anong oras kasi ako nakatulog kagabi natulog ako ng alas Gis. Nagising ako ng alas 12. Tapos, uh, nakatulog ako alas 3. Tapos nagising ako ng alas 6 med, uh, 50, mag alas 7. Visit. Yung mga tulugan dire-diretso rito. Kaya yes, masakit ang katawan ko. Ngayon may school natin yung pagkain ko. Alas 8 na. Uh, nura ako. Tingnan natin kung ano yung pagkain. Kung ano yung... Sparay muna natin. Mm. Pork. Pork. Pork adobo. Tapos may nilagang itlog. Kakain na muna ako. At mamaya na lang ulit. Tingnan natin mamaya yung result. Para pagkatingin ko, ngayon palang pinapasa. Hindi pa tinitest. Sana maging negative. Okay, tingnan lang muna. Okay siya. Paalam. See ya. What's up mga tropa? is uh, 12 afternoon at na makatulog. sa ang ulo ko. Kulang sa tulog. Uh, 12 uh, 20 at uh, ngayon is uh, lunch time at uh, pang 6 days at uh, bukas pa ata labas ng result tingnan natin baka mamaya or bukas sana negative please gusto ko nang umuwi <laughs> baka boring na rito at wala na gusto mo kumain hindi ka makakain kasi walang mahal na mga paninda at uh, yun, kukunin natin ng ating pagkain. isda isda ulit kagabi isda na naman ngayon na may konting gulay pakbit hatayan okay okay yun kakain na muna ako at mamaya na akong ulit magbibidyo okay mamaya na lang okay see ya What's up mga tropa? Ngayon is uh, ika-anim na araw uh, waiting ng result. Ngayon is uh, ano na 6 uh, uh, 7 ay 8 na. 817. uh, <laughs> kainan na kanina pa utom yung pala nandoon na yung pagkain sa labas itong dinner namin ngayon uh, uh, patty with a uh, konting uh, gulay-gulay, corn. Ayan, ayan lang. Mm, hamburger patty. Ayan, tapos kakain na ako at gutom na talaga ako. Mamaya na lang ulit. Uh, waiting lang ako sa result. Sana talaga, sana talaga negative. Uh, okay, mamaya na lang. See ya! What's up mga tropa? 11.45 Euro 45 na. At uh, oras na para matulog na naman. Ano pa kontay na check ng check sa email ko kung may result na. Sana bukas may result na ay mamaya may result na. Sana maging okay yung lahat. Sana. At uh, yun. Dito na lang muna na tatapusin ang uh, pang 6 uh, day. Ta bukas is pang 7. Sana is maging okay yung lahat uh, yun samahan nyo ulit ako hanggang bukas para sa uh, panibagong araw ng uh, ma-quarantine okay hanggang dito na lang muna at paalam maraming salamat take care everybody God bless see ya what's up mga tropa day 8 at uh, naghihintay lang kami ng result still na ah, wala pa mga uh, umabot ng hanggang 12 yun kunin natin yung pagkain nandito na sa labas samahan nyo ako siguro naman ulam or fried rice and uh, omelette and uh, sausage yun kakain na muna ako at mamaya na lang wala akong kape sana masarap sana kung may kape diba na ano, matubig na lang tayo okay sige na paalam Mamaya na lang. See ya! What's up mga tropa? Uy, may tagyawat ako. <laughs> ano na, tawag dito. Yun, negative ang result. At uh, ah, ngayon, nagka-check out ako. Pero ngayon, bago lunch na yung kaldereta ulit na baki. Ay, ayan. Kaldereta na baka. Sindin natin ang ilaw natin. Ayan, para maliwanag. Ayan. At, ah, uh, yung buti negative. Ang saya-saya. Ang Kain muna tayo. At, uh, mamaya na lang eh ano natin tinawag ko na yung OWA sabi kain lang muna sila at uh, pupunta sila rito mamaya maya para i-process yung papel ko ng checkout tinawagan ko na rin sinabi ko na rin asawa ko na pumunta na sila para on the way habang naghihintay ma-process yung papel okay kaya muna ako Sige na lang mamaya na lang Siya! ya yun all set up na at uh, waiting na lang ako sa OWA para kaso yung check out ko medyo nag nag uh, ah, basta ano nag lunch at ako ngayon katatapos ko lang medyo nag shower ako tapos uh, yun niready ko na lahat ng gamit ko para i-check out wala man ako na iwang iba wala yun lang naman akong ibang sinampay kinuha ko yung shampoo sabon yun yun lang at uh, medyo waiting lang tayo yan <clears throat> kinuha ko yung sabon ko kinuha ko rin yung iba kong gamit tissue hindi ko napunin yan kunin ko na rin <laughs> in case na ano, sipunin ako sa daan meron kong uh, tissue yun ah uh, ano muna ako na ah, dito na lang muna at uh, hintayin natin yung OWA at yun Mamaya na lang. Okay, see ya. face trap. Bakit? Tumak... Ano? Nawala. Ito, Jillian <laughs> and RJ. <laughs> Sabi ni Ate Rose, bakit sa amin isa lang sa kanila dalawa? Nagdalawa lang. Huwag muna isabay, tagi, nagdadalawa muna. Nawala ka, Dago. Ikaw na magbigay.